Thank you. انور جناز شمز ایک بہت ہی قداور شخصیت ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے کہ جو بہت ہی کم لوگوں نے مل کے ایک گروپ بنایا جس کا نام لاہور آرٹ سرکل تھا اور جنہوں نے ایبسٹریکٹ آرٹ جس کو ہم تجریدی آرٹ کہتے ہیں ان کے بانیوں میں سے گنے جاتے ہیں In 1985, my grandfather was planning a touring exhibition of his work in Pakistan. but sadly he passed away before he was able to visit. My grandmother, Mary Shemza, decided to bring the exhibition to Pakistan anyway and created the Roots Memorial exhibitions, which were exhibited in many locations around Pakistan. At that time, my grandmother kindly loaned the Pakistani National Council of the Arts 10 artworks by her late husband, in the knowledge that they would be returned to her at a later date. N C A میں لاہور میں بھی ایگزیبیشن اس کا ہوا لگا کراچی میں بھی یہاں پر بھی تو جاتے ہوئے ان کو کہا گیا میرے خیال ہے کہ آپ یہ کچھ پینٹنگز چھوڑ دیں ہم یہاں پر رکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ان کا کام ہے نہیں شمزہ کا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میری شمزہ نے وہ جب ریکویسٹ کی کہ اب اب آپ میرا کام واپس کر کر دیں تو ریفیوز دیا اور یہ سلسلہ 1985 سے تک چل رہا تھا 2020 دو ہزار سات کے اندر ایک کیٹلاگ پرنٹ ہوئی جس میں permanent collection P N C کی جو ہے وہ سات پرنٹ ہوئی اس میں وہ پینٹنگ شامل تھیں تو اس کے بعد تو میرے خیال میں میری شمسہ پھٹ پڑی کہ بھئی یہ کیا ہوا مجھے بہانے کر رہے ہیں ابھی واپس نہیں کرنی اور ادھر آپ نے پرمننٹ کلیکشن میں شائع کر دیا تو then she was very upset اس کے بعد تو پھر بہت ہی انہوں نے سسٹمیٹکلی دو ہزار سات سے تو بہت سسٹمیٹکلی انہوں نے خط لکھے جس نے بھی پی این سی اے کو ہیڈ کیا اس کے نام یہاں فائل میں لیٹر ہمیں ملتا ہے پھر یو کے ایمبسی کو انگیج کیا پھر انہوں نے فارملی لیگلی یہ ان کو یہاں ایک نیس ہیں ان کو اتھارٹی دی پھر عصمت جہانگیر نے ایک ان کا ایک نوٹس کہہ لیں دیا کہ بھئی اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو ہم اس کو انٹرنیشنل لاس پراپرٹی میں ہم اس کو شامل کر دیں گے تو جب مجھے پتہ چلا تو I was also very embarrassed کیونکہ بہت بری بات ہے ہمارے اداروں کا اس طرح سے امپریشن ہو یا ہمارے ملک کا اس طرح امپریشن ہو ہمارے سر آنکھوں پہ اتنے بڑے یہ آرٹسٹ ہیں لیکن ہمیں زبردستی تو ان کا کام نہیں لینا تقریباً چھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ مجھے رابطہ کیا گیا تھا Pakistan national council of art سے ڈاکٹر فوزیہ سعید نے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں میں بھی شامل تھی اور ہمارا کام یہ تھا ہمارا ٹاسک یہ تھا کہ جو پی ایم سی کی کلیکشن میں کام ہے اس کو ہم ویریفائی کریں سب کچھ کاغذات دیکھ کے ہم نے پراپر اس کا ڈیسیجن لکھا اور پھر ہم نے کئی بورڈ ممبرس کی پریزنس میں ہم نے یہ ان کی جو نیس ہیں یہاں رخسانہ لاہور سے وہ آئیں ان کو ہم نے واپس کیے 17th of August, We would like to thank all who have been involved in the return of the works and are really looking forward to seeing them again soon.